Assalamualaikum Aku Daniel Hakim Founder Escape Video ni adalah penjelasan Untuk apa yang terjadi Apa yang berlaku pada malam 4 hari lepas Dalam video Door knocking Rasuk Sahabat Bernam Dan Ia terjadi kontroversi ataupun Jadi viral sebab Rasukan yang terjadi pada Adin Thank <clears throat> you niat uh, niat utama kami adalah untuk uh, membuktikan sama ada kejadian ketukkan pintu ataupun misteri sebaliknya daripada makhluk halus ataupun kejadian-kejadian jenayah dan kami tiada niat untuk um, macam memanggil ataupun menyeru benda-benda yang tidak sepatutnya macam mana boleh jadi ni okay. ya. Dan malam tu aku dah rasa lah badan aku memang panas tiba-tiba panas memang bulu rumah aku memang naik aku memang tak tahu benda tu pasal yang aku dengar ada yang kata apa stumen bagai tu dulu aku pernah belajar silat tapi aku tak ada pula ambil benda lah tak ada cuma tua lah. sebab kat Tafis dulu aku suka Tafis tau dulu kat Tafis pun aku pernah terjadi ha, ada benda yang masuk dalam badan aku tapi sekejap je aku tak tahu apa benda Okey, kejadian malam tu Time aku dengan dia Time video tu aku tengah main phone time ah, Aku main phone aku memang dah rasa lah sebab tentu aku senyap lah aku dah rasa lah benda lah memang badan aku tiba panas apa tapi ya, sis aku memang tak panggil benda lah aku memang tak ada bagai semua memang tak dirancang pun hmm. memang tak aku memang apa orang cakap niat aku main silat tu sebab pertahanan diri memang dah silat tu memang aku dulu pun aku dengan silat dengan dia sama juga Cuma dia sekejap je Aku yang lama Memang silat tu Tak ada ambil pasal Benda-benda ni Pasal orang kata kuda kepang kan Tak ada Okay Malam tu badan aku memang tu panas Panas Aku rasa macam nak pitam benda dia Lepas tu aku sesedar aku ada kat atas kursi Eh ha, kan kat sofa ni aku ada yang aku ada yang kata apa macam Setan ni pandai Rancang untuk jatuh ke apa Untuk landing dekat atas sofa Macam mana Itu aku tak pasti Memang aku tak sedar macam tu Aku rasa bila aku lepas kau tengok video Baru kau perasan Ya tak? baru aku perasan Okay macam ni um, Pasal berita-berita yang aku ada paparkan uh, Video daripada kawan aku Yang ada bila ada zoom ada kamera zoom in ada macam lembaga putih katanya fake mulanya aku dapat video tu dia kata betul bila dah sampai daripada tangan ke tangan dia jadi orang kata fake pula so aku minta maaf pasal tu yang pasal dekat yang lembaga mengintai dekat tingkap tu aku tak pasti itu betul atau tidak sebab tak ada yang bagi tahu kesahiannya um, aku minta maaf atas um, sebab buat video yang uh, untuk tidak jadi apa menyebabkan kecaman mengundang kecaman sumpah demi Allah bukan niat kami untuk mendapatkan publish, publicity murahan ya macam ni lah, yang suka kecam-kecam tu kan kalau boleh tak payah bertindak dulu lah tanya dulu betul kalau agak-agak kau tak puati Boleh ambil nombor aku lah hmm. Nanti kau bagi lah Bagi nombor aku Kau boleh tanya aku sendiri Aku memang tak ada niat pun nak ambil dalam Memang tak panggil ni Sebab dia pun ada kata aku Time dia balik tu dia ada bau apa Hanyi Bau hanyi Time aku datang tak ada hmm. Aku lupa lah orang kata tak apa lah anda kecam-kecam tu aku tak apa lah, aku maafkan lah sebab ada salap silap aku juga kan so macam ni lah aku pun minta maaf kalau apa ya kami itu. kami mohon hmm. uh, ma- uh, mohon maaf atas kesilapan segala kesilapan ataupun sampai yang ada kata yang ugut tu menyebabkan kami menjadi rasa macam terancam juga uh, So ini adalah ah, ini adalah penjelasan kami. Nah, tu aku nak cakap ah yang suka kecam-kecam bagai itu. Ini pun bukan aku nak cakap di yang kecam untuk semua lah. Kata kita nak nasihat orang pun boleh tapi bahasa dengan adab tu ada lah. Tak minta banyak pun. Adab percakapan tu bagi aku dah okey ah ni tak ya sampai nak maki-maki apa aku tak tahu lah dia maki ke apa kan ah, aku tahu sebab aku tak tengok ni pun Daniel lah bagi tahu aku ada yang kecah-kecah kan semua so nampak pendapat aku lah nak kecam boleh tapi kau kena buktikan yang video tu betul atau tidak tu aku nak tahu betul atau tak so orang yang tak payah kecam-kecam sangat kan Najun ha, Dengar kata benda dah settle Kat bawah Dah settle belum kan So oh, Aku pun tak tahu nak cakap apa dah kan Sebab ramai dah yang kecap Tapi tak apa lah Yang kata aku ada stumen ke apa ke apa semua Ikut korang lah nak cari ke tak nak Aku Ini tak. memang niat aku bukan bukan kita nak menyeru benda tu kita just memang saja nak saja nak tunggu time sampai pukul 3 pukul 4 pagi mana tahu ada apa-apa jadi tutup pukul 1.52 dah ada dapat ketukan pintu so kita orang kabut keluar daripada bilik dan tengok apa yang terjadi mungkin orang ke ataupun kucing ke tapi tak ada kucing aku waktu time tu bila time pukul 2 lebih atau pukul, pukul 3 rasanya baru ada kucing aku duduk depan tu Kita orang pergi sampai ke tengah jalan Mungkin ada orang ke apa ke Tak ada Mungkin kesilapan aku yang benda tu masuk sampai kita pergi ke depan tu kan Takut ada terpijak benda ke hmm. Tak awal kita yang tak tahu kita tak nampak So takut benda-benda lawa aku ada terpijak ke tersepak tu yang dia marah dia masuk dalam badan aku aku memang tak boleh kawal memang tak ayat aku dah lupa ayat-ayat Quran semua aku dah tak ingat time tu ah, badan aku memang panas gila dan aku minta maaf sebab waktu aku azan tu aku ada kekurangan satu syahadah Assalamualaikum